Создавать, творить, искать. Они делают это каждый день. Просто, машинально, незаметно. Незаметные движения. Профессиональные люди. Что делает их особенными? Мастерство и любовь. Каждое действие приобретает особый смысл, красоту, легкость. Лишь с количеством попыток, количеством неудач – за каждым движением часы, сутки, годы трудов и усилий. Говорят, мир спасают только супергерои. Но разве суперсила влияет на любовь к твоему делу? На любовь к людям? К родине? Все начинается с тебя самого, с твоей семьи, с дома, в котором ты живешь, с твоих друзей, с твоей улицы и твоего города. Мир меняют простые действия – Мир меняешь ты. Уже сегодня, здесь и сейчас. Ты и есть герой. Герой своей страны. Все в твоих руках и зависит от тебя. Моя страна, моя Россия.